قام حملة على قاعدة مبادرة يكون فيها جملة من نقاط وجملة من مهام أبناء الأحزاب اللي راوا رواحهم في في الحمله هذيك يتواجدوا فيها وهذه مش مش مش حاجه مش حاجه معناها آه، منبوذه ولا ولا مش باهي ولا الاحزاب باش تركب الاحزاب اذا كانت جات قادره انها تخوض حملات معناها تخوض معارك من اجل مهام راه عملت حملات باسمها اما لانها ضعيفه وزادها ضعيف من منخرطين ومن شباب ومن كذا فيتفرض عليه على كونه كيف يبادر الشباب بحملات بعيدة عن الأحزاب السياسية ولا على اليافطات السياسية ينخرطوا فيه وهذا أمر محمود هل سينقل أبناء الأحزاب أمراضهم وحساباتهم السياسية إلى الحملات أو لا هذا كما نتحدثوا فيه هي الحقيقة علاقة الأحزاب بالحملات معناها تختلف من حملة إلى حملة ولكن تقريبا الخيط الرابط ما بيناتها انه آه، الاحزاب آه، علاقتها بالحمله كانت تقريبا مربوطه حسب مطالب الحمله هذه ولهناك نحكيو على احزاب فما الاحزاب الحاكمه وفما الاحزاب اللي في في في المعارضه الاحزاب المعارضه ولهنا نحن نخص بالذكر بطبيعه الاحزاب الديمقراطيه والاحزاب المدنيه والاحزاب المتشبثه باهداف الثوره العلاقه نتاعها مع مع الحملات كانت دائما علاقه معناها تعاون تكامل بطبيعه الحال فهمتني معناها العلاقه ما تخلوش بعض الاحيان فهمتني من اختلاف في وجهات النظر لكن السائد هو علاقه التعاون والتكامل هذه علاقه الاحزاب بالحملات آه، ربما نستطيع ان آه، نميز آه، طريقتين في التعامل هناك أحزاب تريد أن تهيمن على الحركات تريد أن توظف هذه الحملات وهناك أحزاب تتعامل مع الحملات باعتبارها شريك وتشجعها و... وعناصر عناصر هذه الأحزاب في الحملات يدافعون عن حمل... عن عن الحملة داخل أحزابهم وليس العكس لا يدافعون عن أحزابهم داخل الحملة بعض الأحزاب حاولت أن تسيطر على الحملات حاولت أن أن تستقطب آه، عناصر من الحملات حاولت أن تهيمن بخطابي على الحملات حاولت أن تتعسف على الحملات لسنا في منطق الحملات المستقلة تماما عن الأحزاب السياسية أو عن الجمعيات السياسية أو عن القوى السياسية بشكل عام هناك حملات يمكن أن تطلقها قوى سياسية وفي هذه الحالة يجب أن نتساءل لماذا تحتاج الأحزاب إلى هذه الحملات؟ هي تحتاج إلى هذه الحملات لأنها تشعر أولا أن أساليبها القديمة غير ناجعة غير مجدية في الاستقطاب والتنظيم والحشد إلى آخره كل تلك المهام التي توضع عادة على كاهل الأحزاب ولكن من ناحية أخرى هي أيضا هذه الأحزاب أو هذه الجمعيات السياسية تلاحظ أن هناك نوعا من التفجر في آه، في النضالات آه، كما يقال الشارع فيه حركة كبيرة وهناك آه، اندلاع لجملة من التحركات التي قد لا تكون مراقبة أو قد لا تكون منظمة أو قد لا قد, لا قد تكون غير مسيطر عليها إلى آخره وإذا هذا كأنه آه، يسحب من تحتها نوعا من البساط أو على الأقل يحتل ساحة يفترض أنها هي التي تؤطرها وتنظمها فكأني بالأحزاب أقرب إلى منطق المواكبة التي تحاول أن تتلقف نوعا من التأخر بالنسبة إلى هذه الحملات احنا المشكل ان ما نصارحوش روايحنا ريت احنا نطالبوا من الاحزاب انها تنتقد نفسها وانها تنقد روحها وانها تكتب كراسات ووثائق على اسباب فشلها في اكثر من محطه كسوة الانتخابيه او غير انتخابيه اما نحن ما راجعناش لماذا فشلت الحملات الشبابيه فشلت الحملات الشبابيه من احد اسبابها انها لم تكن افقيه لم تكن الحملات الشبابيه افقيه كيفاش الحملات الشبابيه كانت تحكمها امراض فشلت لانه كانت فيها كانت فيها تنصيبات وهذا اليوم يحكي باسمك وهذا اليوم فما حملات تعملت لدو يبدو زوز يحكيوا على نفس الحمله كل واحد آه، عنده برنامج وهم نفس الحمل وكل واحد يقول لك انا اللي عندي الباتين ده والفونت كوميرت حديت باسم الحمله هذه لم تكن حملات أفقية لو كانت حملات أفقية لكانت حملات شعبية حقيقة يجب أن تتطور أشياء كثيرة أن نحن من ندعي تثوير البناء والفئات والطبقات يجب أن نثور علاقتنا بعضنا ببعض يجب أن نكتب كثيرا يجب أن نتكلم يجب أن نتحاور يجب أن نخرج من منطق الغرف المغلقة والدكاكين الصغيرة والشعور بأن هناك من يخطط في مكان ما في غرفة خلفية لتحركات تصير في الشارع وأن هناك من يريد أن يوظفها وأن هناك من لا, لا, لا يناقش المجموعة لا يناقش المجموعة الواسعة آه، بهدف الإقناع والتفاعل هو يناقشها فقط إما لأن يفرض ما يريد أو أن يخرج منها ويدمرها هذا السلوك الحقيقة يجب أن نتوقف عنه وهذا سلوك آه، غير شائع وغير موجود كثيرا لحسن الحظ ولحسن الحظ طورت الشبيبة آه، قدرات وذكاء في محاصرة هذا النوع من السيطرة ومن التفكير